down cause the thing gets bumpy Deta asrat manfi If a motherfucker gets too comfy Pull up on you like a jansi Chupa cha koi shak chode kam si Deta asrat manfi Pull up on you like a Shelby ये मथा गरम जैसे ब्लाइंडर वो साली मांगती है फेंडी पर मैं डेविल तो है प्राड़ा मेरे माइंड पर टाइम्स अप तेरा टाइम मेरा now नाउ कम वक्त कम वक्त out, doubt routing career in the morgue. Bow down, I'm the king of the whole ship.